لك ان تتخيل يا صديقي ان الصورتين دول لمنطقه التاج عندي والفرق ما بينهم بالظبط 3 شهور وبدون عملية زراعة وبأكد تاني بدون عملية زراعة ازاي ده حصل وايه نسبة النجاح وحاجة زي كده ممكن تكلف كم عملت ايه بالظبط من الاخر يعني فقبل ما ندخل في الموضوع حابب بس اعتذركم جدا عن التقصير الفترة اللي فاتت في انتظام رفع الفيديوهات وده بسبب عدم استقراري في دولة معينة بس طبعا انتوا قلبكم كبير وهتسامحوني ان شاء الله ودلوقتي قبل ما اقول لك بقى يلا بينا ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك وتعمل اشتراك في القناة ويلا بينا نكمل كلامنا من المعروف جدا عن منطقه التاج انها منطقه رخمه قوي وما عندهاش دم مش ما عندهاش دم اللي هو بشتمها لا فعلا هي منطقه التغذيه الدمويه بتاعتها ضعيفه جدا جدا جدا اضعف منطقه عندك في فروه الراس كلها بيوصل لها دم او تغذيه دمويه فبالتالي دكاتره كتير جدا بتتجنب انها تزرع فيها آه، او تحط فيها او يستثمر فيها اي عدد بصيلات لان نسبه النجاح في المنطقه دي ضعيفه جدا تخيل مثلا تزرع 1000 جرافت في منطقه التاج يموت 700 منهم ويطلع منهم 300 ده ليه قلت لك السبب الرئيسي علشان الدم قليل جدا لما بيوصل للمنطقه دي فدكاتره تقول لك خلاص احنا ممكن نعمل ايه في الحل يعني المشكله دي ان احنا نعلي نسبه النجاح شويه بس برضه عمرها ما توصل ل 100% فنزرع منطقه التاج دي في عمليه لوحدها متخيل انت عندك صلع في منطقه قدام ومنطقه ورا فتزرع دي في عمليه لوحدها وتزرع دي في عمليه لوحدها دي الطريقه الوحيده علشان تاخد نسبه عاليه شويه من النجاح في منطقه التاج بتوصل مثلا بدل من 30% تبقى 60% يعني هتزرع 1000 جرافت 600 بس هم اللي هيطلعوا فما بالك بقى ان انا بحكي لك عن الصعوبات اللي الدكاتره بيقابلوها ونسب النجاح الضعيفه جدا لعمليه الزراعه في منطقه التاج وهكلمك عن علاج فطبعا اكيد نسبه العلاج او نسبه نجاح العلاج هتبقى ضعيفه جدا جدا جدا الا لو الا لو ايه الا لو كان العلاج اللي انا استخدمته اللي انا اتكلمت عنه كتير قبل كده خلطه المينوكسيديل والفيناسترايد هذه الخلطه صنعت معايا المعجزات اي نعم منطقه التاج عندي ما كاستش 100% وده طبعا مش منطقي لان قلت لك قبل كده صلع يعني زراعه فلو منطقه التاج عندك صلعه تماما يعني على اللحم انسى ان في علاج خالص هو مالكش حل كده كده غير الزراعه لكن منطقه التاج عندي زي ما انت كنت شايف كده هي فيها حتت صلعه وفيها حتت فيها شعر وبري ضعيف جدا انا لعبت على النقطه دي انا يا عم مش عايز ابقى شرخان في كل شعري انا راضي جدا ان المنطقه دي تبقى بس مليانه شويه ما تبقاش فاضيه على الاخر يعني لو معامل التغطيه بتاعها 40 50% انا مش هبقى زعلان دلوقتي جه الوقت اللي نتكلم فيه عن الروتين اللي كنت بتبعه علشان اعالج منطقه التاج قلت استغل السفريه اللي فاتت دي في السعوديه ان انا اقعد الشهرين او الشهرين وشويه دول ان انا اجرب فيهم امشي على العلاج ده واواظب عليه اول حاجه كنت بستخدمها وهي ال derma roller. ال derma roller دي يا صديقي اوعى تستهتر بيها قويه جدا مش عايز اقول لك بس انها بتساعد على امتصاص الحاجه اللي بتترش بعدها الا انها كمان هي نفسها بتحفز الخلايا انها تتجدد وكمان بتعمل تغذيه جديده يعني بص انا عايز اقول لك ان تقريبا دورها قريب جدا من دور جلسات البلازما derma roller هتستخدمها دقيقتين في كل مره في الاتجاهات كده يعني مثلا افضل امشي بيها كده استحمل الوجع شويه تفضل تمشي بيها كده وتمشي بيها خطوط كده يعني تمام يعني انت هتمشي خطوط طوليه وخطوط عرضيه لمده دقيقتين مرتين لثلاث مرات في الاسبوع بس يستحسن خليك مرتين في الاول علشان انت لسه مش متعود عليها فهتسبب لك الم شويه يعني تمام آه لازم تكون طبعا تجيب نوع نضيف النوع ده من انضف الانواع الموجوده لو مش عارف تجيبها منين هتلاقي رقم تحت هنا اتصل عليه يجيب لك النوع دوت قول له مقاس واحد او واحد ونص اللي تلاقيه موجود هاته نيجي بقى للعامل الاساسي لنجاح العلاج اللي قائم عليه العلاج اصلا وهي خلطه المينوكسيديل والفينسترين طبعا انا استخدمتها طبعا في السفريه اللي فاتت دي فقربت تخلص فلسه هعمل تاني يعني آه الفكره بقى ان الناس اللي مش عارفه ايه خلطه المينوكسيديل والفينسترايد عموما باختصار كده هي خلطه بتجمع بين اقوى دوايين في العالم مصرح بيهم من هيئه الغذاء والدواء الامريكيه انهم يستخدموا لعلاج الشعر اللي هو المينوكسيديل 5% للرجاله والفينسترايد فهسيب لك تحت في الوصف عشان يعني ما نطولش في الكلام قوي آه فيديوهين اول فيديو بيتكلم عن الايفكت بتاع العلاج ده او بتاع الخلطه دي والفيديو الثاني بيقول لك ازاي تعمل الخلطه دي في البيت بص يا صديقي علشان للمره الالف بقولها انا راجل مهندس مش راجل دكتور علشان يصح ليا ان انا اديك آه وصفه هتلاقي تحت في الفيديو الاولاني هتلاقي المصدر اللي انا جايب منه الكلام ده من دكتور صيدلي سالت على فكره كذا دكتور صيدلي وكله قال لي نفس الكلام بس حبيت اجيب لك يعني مصدر تتاكد منه عشان ما تقولش مثلا ان انا بقول حاجه من عندي الحاجه الثانيه اوعى تستخدم اي وصفه تشوفها او اي حاجه تشوفها مهما كان اللي بيتكلم لمين الا لما ترجع للدكتور يعني مثلا انت خد الوصفه دي وروح للدكتور بتاعك وقول له يا دكتور آه، سمعت حد بيتكلم عن الوصفه دي ان هي كويسه وجابت معاه نتيجه استخدمها ولا لا فالكلام اللي انا بقوله ده على مسؤوليتي الخاصه وعن تجربتي الخاصه وانا اتاكدت من دكاتره قبل ما اطلع اتكلم الكلام ده وقبل ما استخدم الخلطه دي فتعال اقول لك دلوقتي انا كنت بستخدم الخلطه دي ازاي كنت بستخدم الخلطه دي كده كده على الشعر المزروع برش هنا قدام ست بخات وبرش هنا ورا اربع بخات يعني منطقه التاج كنت ببخ عليها يوميا اربع بخات لو حصل ونسيت يوم يا عم عادي مش مشكله بس تاني يوم يا ريت ما تنساش المهم بس في حاجه ظهرت معايا عرض ظهر معايا وظهر مع كذا حد من الناس اللي بتستخدم النوكسيديل بشكل عام مش الخلطه النوكسيديل بشكل عام بما انك هتستخدم الخلطة دي مرة واحدة في اليوم فبلاش ترشها بالليل قبل النوم ليه؟ لأن أنا كنت كل مرة أرش من الخلطة دي بالليل أو المينوكسيديل أصلا قبل كده يعني أرشه بالليل قبل قبل ما أنام أصحى من النوم ألاقي وشي منفخ ومورم والاقي جفون عيني ورمه وهنا وهنا وخدودي كده تخينه كاني يعني كان واحد جسمه معبي ميه بالظبط فنصيحه بلاش حد يستخدم المينوكسيديل بشكل عام وبالتالي الخلطه دي بلاش حد يستخدمها بالليل استخدم الخلطه دي بالنهار مع مرتين من ال derma roller. كده باذن الله في خلال من شهرين لثلاث شهور بالظبط هتبدا تلاقي فرق ملحوظ جدا جينا دلوقتي للنقطه قبل الاخيره وهي تكلفه العلاج ده ال derma roller مش غاليه ما بين تقريبا 120 ل 140 يعني في ال range ده وبالنسبه للخلطه هتكلفك تقريبا 240 250 جنيه وزي ما قلت لك هي ممكن تقعد معاك زي شهرين آه، فبالتالي الحسبه كلها هنقول 300 400 جنيه بالظبط هتعالج بيهم ان شاء الله منطقه التاج نيجي بقى للنقطه الاخيره لمن تصلح هذه التجربه التجربه دي هتنجح مع مين زي ما قلت لك لو حد عنده منطقه الصلع على اللحم على اللحم في منطقه التاج على اللحم انسى ووفر الفلوس ووفر العلاج وانت محتاج عمليه زراعه وهتزرعها في عمليه مستقله فالموضوع ده منتهي فالتجربه دي دلوقتي تصلح مع الناس اللي عندها شعر مازال موجود في المنطقه بتاعه التاج فهياخد تغطيه احسن يعني فاهم قصدي يعني مش هيلجا للزراعه اهم حاجه الناس لما تشوفني هتشوفني من قدام فانا مش فارق معايا هنا قوي معامله التغطيه اللي انا خدت دلوقتي حوالي 40% او 50% مثلا زي ما انت شايف في الصورتين فده حاجه مش مزعلاني خالص بس كده دي كل حاجه كنت عايز اقولها النهارده وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه معانا زي ما كنا حاطين في البوست اللي كنت حاطه في اليوتيوب ان شاء الله خلصنا اول فيديو النهارده بناء على الاغلبيه وان شاء الله هنتكلم في بقيه المواضيع الايام اللي جايه وفي الختام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته